a place to be, no one's waiting for me. Hi, hallo, ich bin's Alina. Ich freue mich, dass du wieder auf meinem Kanal mit dabei bist. An alle neuen Abonnenten ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei mir zu Hause. Heute kümmern wir uns mal so richtig gründlich um das Kinderzimmer, um das Schlafzimmer und um die Küche, denn es war einfach mal wieder nötig. Ich habe ja einen ja, selbst erstellten Putzplan für mich und das vierteljährliche Putzen war einfach mal wieder dran. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Video. Es gibt wieder eine Menge, was zu erledigen ist. Organisieren, putzen, ein bisschen bisschen ausmisten und natürlich dann auch das Ganze aufräumen, denn ja, mit Kindern wir wissen es alle, das Leben ist herrlich. Auch ohne Kinder ist das Leben natürlich nicht immer einfach und nicht immer entspannt und es gibt immer irgendwas zu tun im Haushalt. Und ich hatte heute richtig Lust und drum habe ich mir gedacht, machen das einfach mal so richtig, richtig, richtig extrem gründlich und ziehen den Vierteljahresputz einfach mal vor. Ich nehme euch natürlich wieder hautnah mit und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß und Motivation und Inspiration mit diesem Video. Ich weiß, es ist ein bisschen länger, aber das letzte Putzvideo ist ja dann doch schon ein ganz klein wenig her und ich hoffe, du hast trotzdem ganz viel Freude damit. Was mir bei den Ikea-Möbeln immer wieder auffällt, wenn sie weiß sind, irgendwann kriegen sie an den Seiten so komische braune Fahrer. Woher auch die immer kommen, ich weiß es leider nicht, aber das ist immer, also, ne, ihr wisst ja, ich putze sehr gerne und ich putze auch recht gründlich, aber gerade bei diesen Bereichen ist es mir einfach aufgefallen, also die Ikea-Möbel kriegen immer so einen komischen bräunlichen Schleier, gerade an den Seiten, auch bei diesen Unterbettkommoden und in den Schubladen ist das nur bei meinem so oder bei allen anderen auch, ich weiß es nicht, aber bei meinem, also im Kinderzimmer ist es mir einfach aufgefallen und deswegen musste ich hier ganz extrem gründlich sauber machen. Ich habe auch heute ganz normal meinen DIY Allzweckreiniger benutzt und ähm, ja, der besteht eigentlich zu einem Drittel Essigessenz, zwei Drittel Wassern und ein paar Tropfen, insgesamt zehn dieses Mal, zehn Tropfen Teebaumöl, um das Ganze einfach richtig tiefengründlich und sauber zu haben und ich habe natürlich jede einzelne Schublade kontrolliert, Dinge, die dort nicht reingehören, in die entsprechende Kategorie gelegt, den Müll selbstverständlich rausgenommen und die ganzen Bedienungsanleitungen vom Aquarium kommen dann jetzt auch in die Aufbewahrungskiste für die ganzen Anleitungen. In den Schränken organisationstechnisch ist alles so geblieben, denn es funktioniert gerade im Kinderzimmer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es sind nur manchmal ein paar Spielzeuge, die ein bisschen an einem falschen Fach liegen, was jetzt nicht weiter schlimm ist und wenn ich einmal im Vierteljahr so richtig gründlich durch alle Schubladen durchgehe, dann kann ich das Ganze auch locker korrigieren, beziehungsweise immer dann, wenn ich sehe, dass etwas nicht so ganz funktioniert. Geärgert hat es mich, dass dieser blöde Helm dann nicht so reinpasst, wie ich es gerne hätte, also habe ich ihn dann einfach nach vorne gepackt. Der Kleiderschrank wurde natürlich auch von außen richtig abgewischt. Ich hatte auch noch Kleidung, die ich wegräumen musste. Und auch hier hat es beim Ausmisten vor einigen Tagen, also immer dann, wenn ich genau sehe, okay, ich bin gerade am Wäsche wegräumen und ich weiß, die Socken sind zu klein oder auch bei den Boxershorts für den Kleinen sind die Gummibänder oben ausgeleiert, dann nehme ich die immer sofort raus, wenn es dann direkt von der Leine trocken runterkommt packt das Ganze dann in die Kleiderspende und gut ist. Also damit spare ich mir eigentlich immer mit diesem aufmerksamen den Haushalt und auch die Wäsche erledigen, spare ich mir mittlerweile diese groß angelegten Ausmistaktionen. Die wird es natürlich nach wie vor auch auf meinem Kanal immer wieder mal geben. Aber vieles versuche ich einfach jetzt nebenher direkt zu erledigen, dadurch, dass ich ja auch wieder arbeiten gehe, 35 Stunden die Woche und da ist es dann ein bisschen schwierig. Ne? Das war in Anführungszeichen Corona-Zeiten ein ganz klein wenig leichter, aber ich bin froh, dass das Leben langsam wieder auf normal <laughs> zurückgeschaltet wurde und ich weiß, ihr seht das Video jetzt relativ spät im Juni. Ich habe das Ganze heute am 13. Mai aufgenommen. Ich hatte natürlich fleißig vorproduziert, um dann einfach auch den Einstieg in die Arbeit wieder ganz normal und entspannter zu haben und um um euch auf YouTube weiterhin gute Qualität und auch spannende Themen liefern zu können. Ich weiß, die Putzvideos sind in letzter Zeit ein ganz klein wenig seltener geworden. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ganz viele von euch sich auch anderen Content gewünscht haben ich immer wieder Nachrichten kriege, wo es dann äh, heißt, lieber Lena, dreh doch mal ein Video bitte über Grundordnung, dreh doch mal etwas über das Badezimmer, wie würdest du es einrichten, welche Einrichtungstipps hast du, welche Organisationstipps hast du und dadurch sind die Putzvideos jetzt natürlich ein bisschen, ja, spärlicher gesät, das liegt aber an euren Videowünschen. Nicht, weil ich so ungern putze, <laughs> nein, nein, sondern wirklich an euren Videowünschen. Und ich fand das aber immer ganz spannend, beziehungsweise habe ich jetzt einfach darauf geachtet, wenn ich wieder Zeit habe und für euch Putzmotivation drehe, damit ich sie euch dann einfach, einfach Mund verschickt, Entschuldigung, einfach auch zur Verfügung stellen kann, damit ihr wieder mal motiviert und inspiriert und ja, seht, dass auch ich immer noch putzen muss und noch keine Putzfrau gefunden habe und würde ich auch gar nicht holen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich putze so verdammt gerne, das ist schon nicht mehr schön. Auf alle Fälle achte ich jetzt drauf, dass ihr natürlich viel längere Pulsmotivationen habt. So könnt ihr das Ganze entweder nebenher mitlaufen lassen oder aber ihr könnt zwischendurch immer wieder pausieren oder ihr könnt euch das auch unten bei der Geschwindigkeit selber einstellen. Ich schneide jetzt meine Putzvideos auf vierfache Geschwindigkeit, damit das einfach nicht noch länger dauert, weil wie ihr sehen könnt, drei Räume so richtig, richtig gründlich. Fenster waren heute nicht dran, darum habe ich sie alle nicht gemacht. <laughs> Auf alle Fälle, wenn ihr ja sehen könnt, also auch wenn ich jeden Raum richtig gründlich einmal durchmache, bei nur diesen drei Räumen, dann ist das auch schon wieder knapp eine halbe Stunde, obwohl das in vierfacher Geschwindigkeit ist. Und naja, ich wollte es euch nicht noch länger antun und die restlichen Räume gibt es dann einfach bei einem anderen Putzvideo. Die mache ich natürlich jetzt dann gleich noch im Anschluss, wenn ich mein Kinderzimmer, das Schlafzimmer und auch die Küche fertig habe. I promise that I, I will stand by you forever. And I won't waste it. what you're doing, making me feel. Like Ab ins Schlafzimmer natürlich und das Ganze beginnt auch wieder damit, dass ich oben einfach die ganzen ja, Spinnweben wegmache. Ähm, das ist bei uns immer wieder mal dran, denn ja, gelegentlich kommen auch einfach mal ein paar Spinnen in die Wohnung gegen. Die habe ich nicht, solange sie mich in Frieden lassen. Und der Staub hängt sich ja da oben auch bekanntermaßen an. Das Schlafzimmer ist immer noch unsere Baustelle. Ich hatte noch keine Zeit, das Room Makeover für unser Schlafzimmer zu drehen, wo es einfach um kleinere Veränderungen oder auch ein paar größere Veränderungen, ich weiß es noch nicht genau, was ich machen möchte, aber bisher sind sind eigentlich nur so ein paar kleinere Dinge geplant. Und das offene Kleiderschranksystem habe ich mittlerweile repariert. Es gab ja dort zwei Kleiderstangen, wo sich jeweils ein Dübel von einer Stange einfach verabschiedet haben, wo die der Meinung waren, nee, Altbauwände finden wir jetzt nicht so toll. Wir äh, kommen jetzt einfach aus der Wand wieder raus. Die Dübel habe ich natürlich jetzt durch bessere und passendere ersetzt und konnte dann somit einfach auch damit starten, das Ganze wieder richtig aufzuhängen und auch unsere Kleiderkommoden abzuwischen. In den Kleiderkommoden, falls du neu bist, warum, wieso, weshalb wir keinen richtigen Kleiderschrank mehr haben, das Ganze ist eigentlich dem Umstand geschuldet, dass ich irgendwann festgestellt habe, in einem geschlossenen Kleiderschrank ist es bei mir persönlich einfach so, ich weiß nicht genau, was ich habe. Ich ziehe immer wieder die gleichen Dinge an und in meinem Kleiderschrank stapelt und ja, wächst dann praktisch der Berg an Klamotten, die mir nicht gefallen, die ich nicht, ja, in denen ich mich einfach nicht wohlfühle. Und durch dieses offene Kleiderschranksystem kann ich einfach sehr, sehr viele Sachen oben direkt drüber hängen und kann dann einfach darauf achten, okay, was hatte ich lange nicht mehr an, fühle ich mich da drin noch wohl, was hatte ich noch nie an und wenn ich es dann anziehe und feststelle, oh, das ist ja so gar nicht meins, was habe ich mir dabei gedacht, dann kommt das sofort in eine Kiste für die Kleiderspende oder aber auch wenn es noch in einem sehr guten Zustand ist und ich es nicht bereits schon Secondhand gekauft habe, dann möchte ich das Ganze natürlich auch kostengünstig verkaufen. Das tue ich entweder auf Kleiderkreisel oder aber ich schicke meine get bereits getragene Kleidung, natürlich frisch gewaschen, ohne Flecken, ohne Löcher, ohne irgendwas, also neuwertige Kleidung, dann an persontil.de. Natürlich wird auch auf Kleiderkreisel nur neuwertige Kleidungsstücke verkauft, das ist natürlich klar in den Kleiderschränken die Organisation zeige ich euch natürlich auch immer wieder mal und dazu gibt es auch schon diverse Ausmistvideos etc. Und ja, ich habe jetzt den Schnellkochtopf dann auch mal aus dem Schlafzimmer geräumt. Den brauche ich nämlich für den Herbst, da wir ja sehr viel jetzt im Garten anpflanzen und ich einfach im Herbst, wenn wir dann geerntet haben, viel einkochen möchte, auch fermentieren möchte. Marmelade machen möchte von unserem Kirschbaum und so weiter. Da brauchte ich den jetzt einfach und der hatte bisher noch keinen Platz in der Abstellkammer, Schrägstrich, Garderobe im Flur und jetzt hatte ich mittlerweile Platz und konnte den natürlich auch wegräumen. Ich habe jetzt die ganze Zeit zum Putzen den DI2 alsbeck genommen. Viele von euch äh, fragen sich mit Sicherheit auch, warum ich denn Putz- und Waschmittel alles selber mache. Das hat einfach damit zu tun, dass und bei unserem Kleinsten, er ist jetzt viereinhalb Jahre, mit einem Jahr wurde bei ihm Neurodermitis diagnostiziert und zwar sehr, sehr schlimm und sehr, sehr stark. Und man konnte es noch nicht testen, worauf er eigentlich allergisch reagiert. Neurodermitis ne, ist ein Schub, wenn die Hautbarriere und so weiter und so fort. Und da blieb mir nur das Ausschlusskriterium. Wir haben beim Essen angefangen, dort kamen die Schübe nach wie vor und ich habe dann wirklich angefangen, Weichspüler aus der Drogerie wegzulassen. Es hat sich etwas gebessert, dann habe ich angefangen, das Waschmittel selbst zu machen, dann wurde es noch besser, dann habe ich komplett wirklich die ganzen Putzmittel aus der Drogerie verschenkt, die ich hier zu Hause hatte, habe sie alle selber gemacht und ob ihr es glaubt oder nicht, seit zweieinhalb Jahren ist er wirklich schubfrei, was die Neurodermitis angeht. Selbst Selbstverständlich ist es auch bei der Körperpflege bei ihm so, dass ich da keine Drogerieprodukte mehr verkaufe, äh, kaufe, nicht verkaufe, sondern kaufe. Ähm, er bekommt von uns ganz normales äh, Duschgel mit, für, also sensitiv Duschgel, das benutze ich aber auch ähm, da ich noch keine, keine richtig gute Seife gefunden habe. Aber zum Beispiel benutzen wir für ihn, also für Liam, für den Kleinsten, auch keine Körperöl mehr, was aus der Baby-Sensitiv-Reihe kommt oder sonst irgendwas, sondern so wie auch ich ganz normales Kokosöl oder auch... Ähm, Avocadoöl, also solche Geschichten nehmen wir da immer ganz, ganz gerne. Wir sind da sehr natürlich mittlerweile unterwegs, gerade was den Kleinen angeht. Und wie gesagt, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren komplett Neurodermitis schubfrei, was absolut klasse ist, was mich natürlich sehr freut. Also das ist der Grund, ähm, warum ich Putzmittel und Waschmittel selber mache, warum ich auch bei der Körperpflege, gerade was die Cremes angeht, also Duschgel kaufen wir nach wie vor, aber immer Bio und so weiter, aber gerade was die ja, Körpercremes etc. angeht, da bin ich mittlerweile auch schon komplett von der Drogerie weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich vermisse es nicht. Also es spart mir einen Haufen Geld, wenn ich ehrlich bin. Und ja, unter den Kommoden liegt mittlerweile auch nichts mehr. Ich war fleißig und habe unter den weißen Kleiderkommoden jetzt tatsächlich gar nichts mehr liegen. Nochmal ganz kurz zurück. Das Ganze ist natürlich praktisch, denn es spart mir unglaublich viel Geld. Und ähm, auch wenn wir hier beide arbeiten gehen, also mein Partner und ich, ähm, um uns diese Wohnung unter anderem leisten zu können und noch so ein paar andere Annehmlichkeiten im Leben, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht ein, warum ich irre viel Geld ausgeben soll für Putzmittel, die Unmengen an Chemie enthalten, genauso wie diverse Körperpflegeprodukte, die ja nicht unbedingt sein müssen, wenn man zum Beispiel auch anstatt Körpercreme oder Bodylotion ganz normales Kokosöl nehmen kann, Bio natürlich. Das ist um einiges besser. Ich benutze Kokosöl seit einem Jahr auch nur noch straight durch zum Kochen und äh, bin mehr als begeistert, denn ja, ich mag es einfach. Vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Tipp für dich dabei. Ich hatte auf dem Schlafzimmerboden ein paar Flecken von einem alten Koffer, wo wir ähm, Beleuchtungsequipment für das Foto, mobile Fotostudio meines Mannes drin haben. Und der hat mir ganz schöne, interessante Farbspuren auf dem Boden hinterlassen im Schlafzimmer. Die habe ich natürlich weggemacht mit einem Schmutzradierer und meinem Allzweckreiniger und ja, hier in der Ecke seht ihr noch ein paar Projekte, ein paar Bücher, wofür der Kleine noch ein bisschen zu jung ist. Und ansonsten bin ich aber schon wirklich sehr, sehr froh, dass das Schlafzimmer jetzt erstmal wieder grundaufgeräumt ist. Natürlich sammeln sich hier auch immer noch Boxen und Behälter, die leer sind, die ich nicht mehr brauche, weil ich weiterhin kräftig immer wieder mal nebenher aussortiere. Selbstverständlich geht es jetzt auch ab in die Küche und wie ihr sehen könnt, es sind noch mehr Boxen und Aufbewahrungsbehälter mittlerweile zusammengekommen, die ich wirklich nicht mehr benötige, weil das regelmäßige Ausmisten und wenn ich mal enthaltlich Zufall in der Hand habe oder mal fünf Minuten Luft habe und mir mal schnell einen Schrank vornehme, oder auch einfach eine Schublade, dann ja, einfach rigoros aussortiere, was ich nicht mehr benutzt habe. Um meine Mikrowelle sauber zu machen, habe ich einfach den DIY Allzweckreiniger reingespült, die Mikrowelle 10 Sekunden laufen lassen und ich musste es danach super einfach nur noch auswischen. Es hat sich alles gelöst, es war alles sofort erledigt. Und ich finde das toll, denn ähm, ich habe das heute zum allerersten Mal gemacht und muss jetzt feststellen, dass ich mir da jetzt keine Schüssel mehr mit Zitrone reinstellen werde, fünf Minuten lang, denn das ging mit dem DIY Allzweckreiniger innerhalb von zehn Sekunden, dass sich's gelöst hat. Und hey, <laughs> entweder fünf Minuten oder zwei Minuten vor der Mikrowelle stehen und warten oder aber schon nach zehn Sekunden einmal auswischen können. Dann konnte ich natürlich auch gleich mal wieder die Mikrowellenuhr richtig schalten und ja, dann auch einfach mal von außen die Mikrowelle sauber machen, denn wie gesagt, es war einfach mal alles dran. Unser Süßigkeitenfach oben links geht so ein bisschen über. Ich esse zurzeit auch sehr wenig Süßkram und Schokolade und ich habe festgestellt, je weniger Zucker ich tatsächlich zu mir nehme, desto fitter bin ich in der Früh, desto weniger Hautunreinheiten habe ich einfach. Und ja, seitdem versuche ich echt zu verzichten, was manchmal wirklich tierisch schwer ist. Ähm, aber naja, so ist es. Die Kisten habe ich dann erstmal in den Flur gestellt, denn die werde ich dann zum Spenden bringen. Also die werde ich dann wegfahren und nicht wegschmeißen, sondern wirklich tatsächlich verschenken. Und auch unser Soda-Steam musste einfach mal wieder sauber gemacht werden, denn auch der hatte schon ein paar Fingerabdrücke drauf. Eine kleine, kleine, sehr dezente Staubschicht. Und ja, das war dann einfach auch mal dran. Während ich den Geschirrspüler ausgeräumt habe und alles an seinen Platz zurückgeräumt habe, habe ich festgestellt, dass ich wirklich nicht groß in den Küchenschränken rumorganisieren muss und auch nicht groß wirklich irgendwie was zum Ausmisten habe. Ich habe dann einfach alle Schränke von außen und von innen abgewischt und einfach die Dinge, die nicht mehr richtig an ihrem Platz standen, natürlich dann auch an ihren korrekten Platz geräumt. Die Küche habe ich vor einigen Wochen ähm, einmal komplett neu organisiert, also sprich vieles einfach abgeändert und ähm, das Organisationssystem, was ich hatte, auch räumlich in der Küche ein bisschen anders verteilt. Und ich muss sagen, seitdem funktioniert es viel, viel besser. Also ich komme da viel besser zurecht. Ich komme da, die, meine Familie findet alles leichter und stellt mittlerweile auch 99% der benutzten Dinge an den korrekten Ort zurück und das erleichtert mir natürlich um Welten die Arbeit. Mir war es dann auch wichtig, ja, der Kleine wollte schon wieder Süßkram. Ich habe mir dann jetzt auch mal ein Stück Schokolade gegönnt und ähm, ich weiß ganz genau, morgen habe ich wieder einen Pickel, deswegen, weil ich jetzt ein Stückchen Schokolade genascht habe. Aber naja, also wie gesagt, ne? ein Stückchen Schokolade, ein Pickel bei mir, juhu. Aber gut, so ist es. Ich habe auch ganz, ganz viele ähm, Einmachgläser oder auch einfach Schraubgläser mittlerweile schon gesammelt. Denn auch die möchte ich einfach für den Herbst schon benutzen, damit ich mir nicht so viele bis gar keine mehr kaufen muss. Und deswegen, ja, stauen die sich gerade rechts in meinem Küchenschrank, beziehungsweise jetzt links neben mir. Der Geschirrspüler muss da auch mal wieder abgewischt werden, denn auch wenn man Dinge in den Geschirrspüler stellt, gerade bei den Schubladen nebenan fällt es mir dann eben doch immer wieder auf, dass da Spritzer sind. Auch die Ränder vom Geschirrspüler mussten auch mal wieder abgewischt werden, denn die sind ja dann immer mit einem Gummi luft- und wasserdicht verschlossen und wenn da was langläuft, dann bleibt das da und das wollte ich einfach auch erledigt haben. Ja, dieser große neue Staubwedel, ähm, den teste ich gerade aus fürs nächste Haushaltshelden-Video. Auch der Fliesenspiegel in der Küche wurde natürlich einmal komplett abgewischt. Das Ganze hat an diesem Tag super funktioniert, also es ich muss sagen, wenn ich da jetzt öfter hinterher bin beim Ceran-Kochfeld bzw. bei unserem Induktionskochfeld, putze ich ja jedes Mal nach dem Kochen gleich direkt ab. Nicht nur das Induktionskochfeld, sondern auch den Fliesenspiegel direkt dahinter. Und ähm, ich mache das jetzt mittlerweile, also jedes Mal, wenn ich koche, das funktioniert ja immer super. Aber jetzt so den restlichen Fliesenspiegel, seitdem ich den so einmal richtig tiefengründlichst gereinigt habe, als ich die, äh, das Küchen-Room-Makeover gemacht habe, seitdem ist der rappi-zappi sauber. Also das ist wirklich genial und auch mein Spülbecken musste ich natürlich wieder einmal auswaschen und das Ganze habe ich mit ganz normalem Spülmittel erledigt und mit meinen Bambuslappen, die ich nach wie vor immer noch liebe. Ihr seht sie natürlich auch gleich dann mal so zwischendrin, dann danach. Ähm, wenn ich unseren Esstisch abgewischt habe, dass dann da tatsächlich auch Staub und Krümel und so weiter direkt drin hängen bleiben und man die nicht wie bei 99% sämtlicher Lappen oder auch Mikrofaserlappen permanent nur hin und her schmiert und von A nach B reibt, sondern dass die Lappen tatsächlich das auch aufnehmen und das da richtig drin hängen bleibt. Das geht beim Waschen in der Waschmaschine natürlich raus. Wenn du dich dafür interessierst, auch für den steam Mob oder so, oder meinen Akku-Staubsauger oder meinen Staubsauger, der da unten rechts steht, also unseren Heribert, unseren Staubsaugerroboter, dann kann ich dir die Haushaltshelden-Videos von mir echt ans Herz legen, denn das ist wirklich alles meine eigene Meinung, alles selber gekauft, alles selber durchgetestet und in diesen Videos stelle ich auch nur Dinge vor, die tatsächlich auch mehr Wert haben. Heißt, Mehrwert in Bezug auf das Putzen geht schneller und ist super erledigt und man muss sich nicht permanent die Finger verbiegen und nicht stundenlang dann noch hinterher saugen oder hinterher wischen, sondern einfach mal gleich ein preisgünstiges, aber sehr gutes Gerät, was einfach auch, ja, dann den Job erledigt, um einfach arbeitenden Müttern wie du und ich oder auch arbeitenden Vätern, ja, einfach mal so ein bisschen das Haushaltsleben leichter zu machen. Hier in dem Schrank musste ich nur so ein bisschen grob durchorganisieren und auch hinter der Küchentür ist mittlerweile Ordnung, denn da stand ja in der Ecke, wo jetzt immer noch das weiße Ikea-Regal steht, stand ja noch ein bisschen anderes Zeug. Das konnte ich natürlich auch schon an den richtigen Platz räumen, beziehungsweise einfach auch aussortieren und von dem her, also ich bin da jetzt mittlerweile echt wirklich schwer dahinterher, wie du mich auf meinem Kanal schon länger oder wenn du mich auf meinem Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich da so einen Putzfimmel habe und sehr gerne sehr ordentlich und auch aufgeräumt lebe. Manchmal funktioniert das aber im ganz normalen Alltag bei mir eben auch nicht so, denn dann gibt es Termine, dann gibt es mal das Kind, was quengelig ist und was nölig ist und auch hier gingen wieder einige Körbe weg und auch der ähm, Perücken-Puppenfrisierkopf äh, geht jetzt auch zum Spenden. Ich habe Perücken für Fotoshootings, und ja, äh, den Kopf brauche ich jetzt definitiv nicht mehr, <laughs> also der kann weg. Ich habe einen und äh, den trage ich selber persönlich mit mir immer rum. Ich habe auch die Bohrmaschine und andere Sachen eben einfach wieder wegräumen können. Das Werkzeug, denn ich hatte bereits in der Früh schon die zwei Kleiderstangen im Schlafzimmer einfach neu befestigt und fixiert, sodass die jetzt halten und die Dübel ausgetauscht und ein Loch musste ich nochmal ein bisschen tiefer nachbohren und konnte mich dann auch jetzt schon direkt an die Stühle machen. Mein Mann ist Mechaniker hobbymäßig Fotograf, aber er ist Mechaniker, also Zweiradmechaniker, hat mit Motorrädern zu tun von A bis Z und dementsprechend sehen unsere weißen Stühle teilweise aus und dazu nehme ich auch einen Schmutzradierer und ähm, auch meinen Allzweckreiniger. Damit kriege ich alles ab und die Stühle bleiben so schön weiß, wie sie sind. Ich bin aber schon überlegen, ob ich mir nicht mal andere Stühle hole, so in dem Style, wie ich meinen Bürostuhl habe, denn den habe ich mir ja auch beim letzten Büro, äh, ja, Büro Makeover, jetzt waren wir sehr englisch unterwegs, beim letzten Büro Makeover einfach auch einen anderen geholt und ich finde den super toll immer noch. Und jetzt kommen wir auch mal zum Küchentisch, der mal eine alte Tür war aus dieser Wohnung. Da fragt ihr immer noch unglaublich oft danach. Da liegt eine Plexiglasplatte drauf, die ist nicht verschraubt, nicht verleimt, nicht irgendwas. So kann ich die Bilder unten drunter austauschen. Und wie ihr sehen könnt, der Lappen hält das Zeug fest. Und wenn man dann mal so in einem Vierteljahr so einmal richtig, richtig, richtig, richtig tiefengründlich reinigt, dann kann es eben auch mal passieren, dass ein Lappen so aussieht und das ist überhaupt nicht schlimm und dafür werde ich mich auch nicht schämen, denn hey, das ist das Leben. Mal ist es sauberer, mal hast du einen Fleck übersehen beim Putzen, dann nimmst du den beim gründlichen Vierteljahresputz mit und dann kann es nun mal vorkommen, dass wenn du zwei Stühle abwischt und deine Tischbeine abwischt, dass dann nun mal ein Lappen immer dunkler wird. Denn ich gestehe, dass ich meine Tischbeine und meine Stühle in der Küche und die Bankbeine nicht jede Woche mit abwische, sondern dann, wenn ich sehe, dass es einfach dran ist. Und ich hoffe, es nimmt dir jetzt so ein bisschen den Druck, dass der Haushalt nicht immer so ganz perfekt sein muss. Das hatte ich auch schon ein paar Mal auf meinem Kanal erwähnt. Zum Schluss habe ich natürlich einmal durchgesaugt gründlich und dann noch einmal so richtig gründlich durchgesteamoppt, also durchgemobbt und er passt auch super unter den Kühlschrank, also von dem her. Ich mag's, es funktioniert super. Die anderen Räume in der Wohnung werde ich dann natürlich jetzt gleich im Anschluss dann für dich drehen, sodass du sie dir in einem der nächsten Putzvideos einfach angucken kannst und weiterhin motiviert, inspiriert und ja, was noch? nicht frustriert bleibst, jetzt nehmen wir das doch einfach so. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Natürlich machen wir jetzt noch einen Rundumblick durch die Küche, wenn sie fertig ist, so wie wir es jetzt nach jedem Raum gemacht haben. Und ich hoffe, ich konnte dich begeistern. Ich hoffe, du bist jetzt voll motiviert oder hast auch schon nebenher einfach mitgeputzt und freust dich genauso sehr wie ich über das Ergebnis. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du Videos, die du magst, mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten teilst, wenn du meinen Kanal weiterempfiehlst und wenn du mir ein liebes Kommentar da lässt. Auch wenn du nur schreibst, hey Alena, ich bin neu auf deinem Kanal. Ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Ich antworte immer so schnell wie möglich. Und falls du Fragen hast, dann stell sie mir auch in der Kommentarleiste. Dann kann ich sie dir auch so schnell wie möglich einfach beantworten. Hier ist die Mikrowelle, strahlend sauber, klinisch rein, I love it. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alina.